ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсионӣ ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран албатта аз номи канали колхозобод тв биёед ба шумо тахфифҳо дода мешавад занг занед ба шумо кӯмак расонида мешавад э, ассалому алайкум пазишои калхозобод тв ина имрӯз бачаҳо кафелҳоро тамошо мекунем кафел барои кухня барои баня барои сокло полавой марҳамат тамошо мекунем ами ай боло сар мекунем ака ина блоги барои сокла иш чанд сомон ака квадратиш 95 сомон квадратиш 95 сомон муомила дорад ҳафт донаш як квадрат мешавад 95 сомони размераш чанд ба чанд бошад си ба панҷо буда инами каришнивиш ана инаи барои пол буда ёш чанд сомон акан квадратша ёздаҳ донаш чанд ба чанд акаи си ба си ёздаҳ квадратш 11 донаш 1 квадрат мешавад. Ин ҳам ҳамаш палавой ана? Ин ҳам хушруб дар. Юш нархош ҳамаш 70 сомона ҳамаш яна хат. Ё 30 ба 30 ҳамаш. И ихтисоли куҷо боша? Ихтисоли Узбекистон. Узбекистон а? Ха ха. Не ина бологир бачо ҳамаш палавои будай неёш ина чил ба чил иша палавои шаш донаш як квадрат мешавад ина барои баняа душавод чанд смака ё си ба шаст ҳаштоду панҷ сомон як квадратш анаки чандонаш як квадрат мешавад 6 дона 6 квадрат мешавад. 6 дона 6 квадрат мешавад. Бачо, 85 сомонӣ. Ё шамаш 85 сомонӣ? Ина бачо. Размери 30 ба 60. 30 ба 60 размери 85 сомон. 1 квадрат меш. 1 квадрат 6 дона мешавад. 6 дона болад бар квадрат азизам ана барои баня буда ишам ишам барои баня инаи стенавоя. Ишам оварам баня дар. Ина бачо, сериш ҳам чихели намудош дар кӯша аст шуруб да дельфино кадом аш барои кухни намё барои кухни ани ё кухни да мезанам ё ё си ба 6 ам вале боло вёс он аво си ба 45 ам си ба 45 си ба 50 ва барои кухни барои кухни ё ин аз бачо бештар як шевара тамошо кини барои кухни да иш нарх чанс наба и нархш 85 ом чи шайдам гнакош 20 сомон миллиард рисункаш. Агар даркор бошад, рисункаш задан мета. Даркор набошад, хеле прастой мешавам, хеле. Оо, бале, бале. Ин рисункаш 20 сомон. Оо, оо. Сос. Ина башо тамошо кадем. Фоловерш. Ина башо фоловерш ам тамошо мекунем. Миллион фоловер ам бошад ин чандбача мекаловаеш ина и сангиш будае бачо хеле барои душ полишак намешава намелешба ҳаштоду панҷ сома квадрат чандона мешава шашдонаш ана олти донаш азиза бир квадрат болади саксан беш сомон азиза моли ӯзбекистон моли ӯзбекистон ам аста эрониам аста ирона масхед бексона ина ёш 20 ба 30 ами ёш 20 ба 30 ба 30 ҳа як комната ла як дуб се на мунда лаги а чи хел маъқул боша мақсад ира чанд сомона ки квадрат ё ё 50 сомон квадрат шона на ми рисун ка гош 10 сомон ина бачо гош 10 сомон агар холи боша 50 сомон 50 сомон 50 ҳар як дам ай бо мина дора ҳама як дига месали бо هر یک کفیل ده بزن ده سوم آده سو کشم اگر ریسم کم چی شب بزن ده که پراست گرش نگیره و پراسته میسته گفت پنده سوم کادراتش اینه ایشم برای ایش بو برای کخنی اینه یا برای کخنی ایش شانس مکه؟ ایش هشتده پنج سوم یا ما مو سی بر شانسه نه ای بیستی پنج با پنجه ها بیستی پنج با پنجه ها بیستی پنج با پنجه ایشم هشتده پنج سوم هشتده پنج سوم کادراتش ایشم خیلی بیستی Мина, ҳар намуда шуда истила бор. Мана хеле гил бошан, хеле гилшам зада метам. Гилшам аст, полавой шам аст, ора хеле шо. Мина, полавой шам аст, хеле шо. Не буду, я вам хада бил баре аму. Я вам баня дам еще. Мина, баре баня да ебу. Иш. Иш, сиба чили панджа. Сиба чили панджа, ай? Сиба чили панджа, квадратыш навацому. Квадратыш навацому. Мина, бачо, сиба чили панджа квадратиш 90 тумон ана чанд донаш мешава ба квадрат 7 донаш як квадрат 7 донаш ина бачо 7 донаш як квадрат мешава 90 сомони инам хеле бачо бозори калхозобод ёш пулово я пулово сибаси сибаси ерониано сибаси ерони ина хелшам хас чи хелеш маъқул боша хас بعد کلیوش چقدر نکه کلی کلیو کلیو با صفت همش کلیو نازه هسته کلیوش در جا بینیم مگزین دیره نه مگزین ده بچه همه داریم تماشا میکنیم این رازویت که کلی همه چیز روش هست Ana ilk kilo şansı mı bari kafeyle? Tamam kilo bari kafeyle. Şansı mı yanka? Çaş 25 kilo, çil somona, çil fasamona, Само на Ај кај е истеколе? Ами кога што Кога што да провади са намаза. Ја копчаш. Ја бас ти фадо ради. Ја копчаш 25 кило. 45 mı? 45 somon, 50 somon, 40 somon. Biraz bak o 45 sim, 50 sim, 60 aşaması 25 kilogram yine. Pakilov farod bana nasıl? Çandı yaş pakilov farod bana? Pakilov tamam nasıl? 2 sim, 45 sim. Gipsa kadar nasıl? ин бачаи ҷабо кафело буда панҷо ба панҷо ё чанд сомона ка мобила дора и ака чортааш як квадрат мешавадина бачо чор донааш як квадрат мешавад панҷо ба панҷо навад сомон квадрат магазини акади шуд марҳамат тамошо мекунем бачаҳо ҳама чизо краска мегӯем шотка мегӯем ҳама чизо аст мехча пехчаву мехли запчасу ҳамаш аст алмаз риз колеро чанди колеро пан сомо пан сомо ино калонош чи калонош э, бис сомо калонош ина бачаҳо бист сомон ин ина барои даро замоко аст кулча тело гарина кулча тело чанд тага дива ка во де тага дора во тага дора ма чанд сма ё сезда сма дора во понзда сма дора во дах сма дора ва хела ҳаш сма во ина бачо вадино урвем буда се сомо метраш ина леска дар кори ҳама чиз аста и леска чанд ака леска ҳами чиш ёки метраш ина ядонаш пан сомо бачо барои Уровень кирпичин да. Балгарка сай 380 сум, 400 сум, 700 сум, 800 сум, архира. Ина 2000 вата. Ina kaskı atrak. Seletra. Ya çor çorletra. Şansı mı yok ha? Yani yaksada bir da yaksada sipansma. Ya yaksada bir sipansma yaksada sipansma. Sipansma? Oo yaksada bir bir sipansma. Ne var çok? Kadar mı yaksada sipansma? Yine bir sipansma. Yok şu. Bu yaksada sesini şu. Yaksada sesini şu. Yine var çok. Simento. Simento yok vaksine ha? смет квартир 500 тага квартир 500 ҳам гуфта нах навод ҳам тахмина чӣ 500 тага 55 то 54 савдо тага сема 55 54 сомони савдо мешава ина бачор смети квартир 500 500 ба бо смети руш хатон аста аҳа руш хатон чанд сома 46 сома 46 сома и моҳи смет ая моҳи 500 тага 500 тага 400 тага чӣ 48 сома 400 тага Panzerdakisch? Panzerdakisch, Panzerdakisch, Panzerdakisch, Panzerdakisch, Panzerdakisch, Panzerdakisch in der ja? Oh. Panzerdakisch. Çorsadakış? Şöyle açtım. Açtım ama bunu çorsadak ya, çirişe açtım. Ne bak, çoğu simetro ne kadar şimdi değil. Vaksina, panca çoğu sama. Bak şöyle böyle kalkoza bu tamoşa karın. این لامینات چند دقیقه؟ لامینات 90 سم کار داشتن. بو بو میلا دورا. بو میلا دورا. هایدا. 90 сомон квадратш. Аа, то 85 сомон мешава. Арзона? Аа. Я амиш чиқлай, гавсиш чиқлай. Гавсиш 8 миллиметрай, ламинатор асиска. Гавсиш 8 миллиметрай чи? Памиш 19.5 сантиметрай, дарозиш 1.38. 19.5 сантиметр дарозиш 18 та 38 38 дарозиш 38 бараш 19 19 қариб 20 та 38 38 8 сантиметр 08 э, 08 миллиметр 08 миллиметр ина масо ҳар хил ламинатор дар инҷо шифне ой хеле ранг шашка мегӯ шахмат мегӯ пулиш ам аст не ҳозир ҳамин сетом омагӣ кирпиш не чӣ дарозиш 2 метр? 2 метр. 2 метр, масса 3 метр. Хулас бачо ин 1 метрш 25 сомон, 23 сомон арзон мешава. Дарозиш қадаш 2 метр бачо ин. Амо шуд не. Сауз чап гирем, баратон фери чап гирем. Хулас фери, хулас фери. 23 сомон мешава. Қадаш 2 1 метрш 23 сомон бачо. Правила, правила часмака. 60 сомон ҳамин ба чӯ 1 километраш 50 сомон 2 метраш 60 сомон инакам ба чӯ саломат бошед подписаться лайка фаромӯш накунем ба чӯ